नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं अर्जुन राठौर आज हम बात करेंगे धारा 370 की पूरे देश में इस समय हलचल है चर्चा है कि किस तरह से धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है कुल मिलाकर यह पूरा मामला टीवी चैनल सहित आम जनता में आज का सबसे गर्म विषय है और लंबे समय से यानी आज़ादी के बाद से ही धारा 370 का मामला चर्चा में था कि इसे कौन हटा पाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आती है तो धारा 370 को हटा दिया जाएगा और चुनाव के कुछ ही माह बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना वादा पूरा कर दिखाया है इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बधाई देना पड़ेगी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना पड़ेगी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देना पड़ेगी जिनकी पहल रंग लाई और धारा 370 आज हट गई है इस महीने में आज का दिन ऐतिहासिक भी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीर अब भारत का एक ऐसा अंग बन गया है जहां भारत का कानून लागू होगा भारत के हिसाब से सब कुछ होगा धारा 370 के अंदर कश्मीर भारत का अंग तो था कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात तो होती थी लेकिन कई बातें जुदा थी मसलन कश्मीर में बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था यही वजह थी कि वहां पर विकास कार्य रुके हुए थे इसके अलावा कश्मीर की लड़की अगर किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है यही वजह थी कि वैवाहिक स्थितियां भी नहीं बन पाती थी अगर कश्मीर की लड़की से कोई भारतीय शादी कर लेता है तो उसे जरूर कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी वहां का ध्वज अलग था और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर हमारे भारत के ध्वज को वहां अपमानित किया जाए तो उसके ऊपर कोई कानूनी सजा नहीं हो सकती उसको गैरकानूनी नहीं ठहराया जा सकता ये तमाम मुद्दे थे इसके साथ ही कई मुद्दे और भी थे जो धारा 370 के साथ जुड़े थे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आज कदम उठाया गया है और जो प्रावधान किया गया है कि किस तरह से अब केंद्र शासित प्रदेश होगा कश्मीर और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना जाएगा जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रहेगी कुल मिलाकर ये जो वर्गीकरण किया गया है अलग अलग किया गया है कश्मीर और लद्दाख को इसके भी नतीजे बेहतर देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर अब पूरी तरह से हमारे देश के साथ हर मायने में जुड़ गया है कश्मीर का हर नागरिक अब भारत के साथ हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है धारा तीन सौ सत्तर का मामला हर पार्टी के लिए एक गले की फांस बना हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में भी लगातार 370 हटाने की मांग की जाती रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ के बारे में भी एक नई जानकारी मिली कि वे उन्नीस में एक पैदल यात्रा ले गए थे धारा 370 को हटाने के लिए और उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह को उन्होंने दिल्ली जाकर ज्ञापन दिया था उस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से इंदौर से शामिल हुए थे यानी आज अगर लक्ष्मण सिंह गौड़ जिंदा होते तो उन्हें इस बात की बेहद खुशी होती कि जब कार्य उन्होंने 1990 में पैदल यात्रा करके कराना चाहा था मांग की थी जिसके लिए उन्होंने पैदल मार्च निकाला था वो आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया है इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि वे छप्पन इंच का सीना रखते हैं तो वो बात आज साबित हो गई है कि जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के में 370 धारा हटाई है उससे यह साबित हो गया है कि वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 को हटाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है